有星星的夜空，没有话题能补充。太多承诺从指缝中流走，不敢奢求什么。回忆将我们扣留，一瞬间亲吻的时候。 一切就好像芦苇般朦胧，心动渐渐的失控。是否两个人足够捕捉爱的尽头？闭上了眼睛，记得你的笑容，幸福的从容，将灵魂都掏空，享受一分钟的感动。 是否爱上一个人，不问明天过后，山明和水秀，不比你有看头。牵着你的手，一直走到最后，这一刻怎么会？ 星星的夜空，没有话题能补充。太多承诺从指缝中流走，不敢奢求什么。回忆将我们扣留，无意瞬间亲吻的时候。 就好像轮回般朦胧，心动渐渐的失控。是否两个人足够捕捉爱的尽头？闭上了眼睛，记得你的笑容，幸福的从容，将灵魂都掏空，享受一分钟的感动。是否爱上一个人，不问明？ 天过后，山明和水秀，不比你有看透。牵着你的手，一直走到最后，这一刻怎么回头？是否两个人足够捕捉爱的尽头？闭上了眼睛，记得你的笑容，幸福的从容，将灵魂都掏空。 享受一分钟的感动。是否爱上一个人，不问明天过后。山明和水秀，不比你有看头。牵着你的手，一直走到最后。这一刻怎么回头？这一刻怎么回头？